à Dieu. Je veux vous entendre, je dis gloire à Dieu. Père, nous te remercions ce soir pour l'étude biblique. Merci Seigneur, parce que tu as donné à chacun cette opportunité de venir chaque semaine et d'écouter à l'enseignement de ta parole. Nous prions Seigneur que l'attente de ta parole apporte la force dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Nous prions que tu ouvres nos yeux pour voir ce qu'il nous faut voir sur toi, sur Christ, sur nous-mêmes et sur notre rédemption. Afin qu'en ce dernier jour, quand le, Fils reviendra individuellement ou viendra pour nous à l'enlèvement, ensemble nous prions Seigneur que chacun de nous te voit ta face en ce dernier jour au nom de Jésus. Nous prions que la puissance de la résurrection de Christ agisse dans nos vies, dans chaque vie, pour que nous puissions vivre dans la victoire dans ce monde, dans la force de ta résurrection au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un bon Amen avant de vous asseoir. Ce soir, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 15. À part du verset 20, en réalité, nous allons étudier jusqu'au verset 50. Je vais nous lire pour introduire le verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ici l'apôtre Paul écrivant par l'inspiration du Saint, de l'Esprit de Dieu, nous fait comprendre et nous donne l'assurance. Il dit maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il, il le dit aux Corinthiens et il le dit à tous les chrétiens depuis ce temps jusqu'à nos jours, dans chaque génération, il ne doit pas avoir de doute dans un cœur concernant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Parce que vous devez comprendre que c'est même le centre, c'est même le nœud, c'est même la fondation et c'est même la force de l'évangile. C'est quoi l'évangile Il nous dit que l'évangile, c'est que Christ est mort euh, pour nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité encore pour notre justification et maintenant, si quelqu'un veut être sauvé, il doit donc comprendre, il doit embrasser, il doit croire, il doit accepter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez confesser de votre bouche, et si vous pouvez croire dans votre cœur que Christ est mort et qu'il est ressuscité encore et que vous confessez de votre bouche, vous croyez dans votre cœur, et dit que vous serez sauvés. Il n'y a pas de salut. Salut envoyé du ciel. Il n'y a pas de salut transformateur. Il n'y a pas de salut puissant. Il n'y a pas de salut biblique sans croire que Christ est mort, que Christ est ressuscité encore et que Christ est la totalité de la révélation pour notre salut. Ainsi donc, l'apôtre Paul nous rassure et nous rassure que maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est devenu, il est le prémisse de ceux qui sont morts, c'est-à-dire, parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons. Et parce qu'il n'est pas resté dans la tombe, il apporte la vie, la vie éternelle, la vie abondante, la vie éternelle à chacun. Voilà pourquoi nous considérons le message intitulé aujourd'hui La résurrection de Christ comme les prémices. La résurrection de Christ comme les prémices. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le règne du, du Christ ressuscité. Il est ressuscité et il régnera. S'il n'était pas ressuscité des morts, il n'allait pas régner parce que nous sommes certains et rassurés de la résurrection de Christ. Nous savons qu'il régnera. Le règne du Christ ressuscité. Deuxième point, la justice des chrétiens régénérés. La justice de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont détournés des péchés. Ils ont levé les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et lui ont fait confiance comme sauveur personnel. Ils ont cru que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'il a été enseveli, que tous leurs péchés ont été ensevelis avec lui. Ensuite, il est ressuscité encore dans la puissance. Pour cela donc, la puissance de Christ ressuscité les a régénérés, les a recréés, les a transformés et les a convertis. Il y a donc la justice des chrétiens régénérés. Et le troisième point, la résurrection dans les contrastes révélés. Ici, l'apôtre Paul commence à nous donner des illustrations, des illustrations concernant ce qui a été planté et qui pousse, des illustrations relatives à la différence entre les anges et les hommes, les illustrations relatives aux terrestres, aux choses de la terre et aux choses célestes, les choses du ciel. Et donc les illustrations concernant la gloire de la vie qui est maintenant et la gloire de la vie à venir. Ainsi donc, il, nous illustre tout cela et il nous rassure que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et notre résurrection aussi est certaine. La résurrection dans les contrastes révélés. Revenons au premier point. Premier point donc, le règne du Christ ressuscité. En 1 Corinthiens au chapitre 15, lisons à partir du verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Voyez l'excitation de l'apôtre Paul. Voyez l'assurance de l'apôtre Paul et regardez la foi et la confiance de l'apôtre Paul dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans le verset 21, on nous dit ici car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il se réfère donc au premier Adam, par le premier Adam, cet Adam qui a été créé, qui est tombé, qui a cédé à la tentation de Satan. Il dit par lui, ce premier homme, la mort est venue, le péché est venu. Maintenant, il dit par Christ, le deuxième et le dernier Adam, la résurrection est venue, la justice est venue, la réconciliation avec Dieu est venue parce qu'il est ressuscité des morts. Même verset 22, verset 22, il nous dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous, tout le monde, tout partout, tout le monde qui croit, quiconque invoque le nom du Seigneur, par Christ, à travers Christ, tous revivront. Verset 23, verset 23 mais chacun en son rang. Christ, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça veut dire quoi Christ les promesses. Celui qui est ressuscité, le premier qui est ressuscité des morts pour ne plus mourir. Alors comprenez, quand vous regardez la Bible, il y a des situations isolées que vous appelez résurrection. Dans l'Ancien Testament, le fils de cette femme en premier roi qui est mort. Et Élie, Élisée a prié. Cet, enfant est ressuscité. Celui également qui était dans la tombe d'Élisée. Comme on a jeté Élisée, comme il a touché les eaux, il est ressuscité. Dans le Nouveau Testament, la fille de Jairus, elle est ressuscitée des morts. Et la femme de Naïn, dont l'enfant était porté, et Jésus a touché le cercueil. Et cet enfant a repris vie. Rappelez-vous de Lazare. Lazare, quand Jésus, a Lazare sort. Alors Lazare était sorti, revenu à la vie. Alors pourquoi on nous dit que Christ est le les prémices de ceux qui sont ressuscités des morts. Vous voyez, dans tous ces cas-là, ils sont ressuscités des morts et quand le temps était venu, ils sont morts encore. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité encore, et après cette résurrection, il n'est plus jamais mort, il n'est plus jamais mort. Voilà pourquoi, dans le premier cas, il est le premier qui est ressuscité des morts et qui n'est plus jamais mort. Alors, quand notre temps viendra pour la résurrection des morts, parce qu'il est les prémices, et notre résurrection va suivre. Quand nous, reviendrons des morts comme ça, nous n'allons plus mourir. Quand la résurrection se passe et que les saints de Dieu sont enlevés, après cet enlèvement, il n'y aura plus de mort. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils seront comme les anges à leur résurrection pour ne plus jamais mourir. Voilà pourquoi il dit Christ est les prémices après ceux qui appartiennent à Christ à son avènement. Tous les croyants qui sont morts, qui ne sont pas encore ressuscités, mais à son avènement. C'est en ce moment-là que les morts en Christ ressusciteront encore. Il nous dit en acte des Apôtres, chapitre 26, 23. Actes chapitre 26, verset 23. Il nous dit, savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts le premier, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière. Il s'est levé, il a été ressuscité pour ne plus jamais mourir. Alors il continue en disant, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alors, il a annoncé la lumière aux Juifs, il a annoncé la lumière aux païens, aux nations, à cause de sa résurrection. Maintenant, nous pouvons avoir une résurrection spirituelle qui nous sauve et qui nous ramène et nous donne une nouvelle vie. Et finalement, quand notre heure, notre heure sonnera et nous allons mourir, oh, à l'avènement de Christ, les saints de Dieu ressusciteront des morts. Mais vous voyez, en ce moment même, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie. Il y a une vie ressuscitée. Il y a une vie qui règne. Et il y a une vie de justice qui a la domination c'est pourquoi on nous dit en Romains chapitre 5, verset 17. Euh, Romains 5, verset 17. Si par l'enfant d'un seul, le premier Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison maintenant, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, nous sommes toujours en Romains chapitre 5, verset 17. Il dit maintenant, parlant donc du Seigneur Jésus-Christ, on dit ici, nous qui recevons l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dans le premier Adam, en Adam, nous sommes devenus des pécheurs, tous sont péché. Mais ensuite, en Christ, le dernier Adam, à cause de sa résurrection, il est ressuscité pour notre justification. La justice vient, le salut nous parvient et nous pouvons maintenant vivre dans la puissance de cette résurrection. Et nous régnons dans la vie par la grâce de Dieu qui nous apporte la justice du Seigneur. Dans le verset 21, dans le verset 21, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, lorsque nous venons dans cette vie, vous venez sur la base de, des descendants d'Adam. Et pour cela donc, sa chute, sa dépravation et son impotence, sa nature pécheresse règne sur votre vie. Alors il dit ainsi, afin que comme le péché régnait par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous l'acceptez comme sauveur, vous l'acceptez comme Seigneur, vous l'acceptez comme celui qui dirige votre vie, comme le maître, comme roi dans votre vie. La force et la puissance du Seigneur régneront dans votre vie. Et vous n'allez pas vivre par la faiblesse du premier homme Adam, mais vous allez régner dans la vie par la puissance et la force du dernier Adam, du Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, rappelez-vous, Christ les prémices de ceux qui ressuscitent des morts. Maintenant, nous, nous devons suivre notre, notre résurrection vient. En Jean chapitre 5, lisons à partir du verset 25. En vérité, en vérité, je vous le dis, je leur viens, leur vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux ils l'auront entendu vivront. Quand Jésus-Christ a dit en vérité, en vérité, il veut dire certainement, sans aucun, sans aucune homme de doute, comme il va ressusciter des morts pour ceux-là qui le suivent. Ils vont ressusciter des morts. Verset 28. Dans le verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29, qu'est-ce qui va se passer alors On dit, ceux, comme ceux qui auront fait le bien euh, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Même les pécheurs il y aura un moment de résurrection pour eux, mais une résurrection pour la perdition, pour la damnation, parce qu'ils n'ont pas eu la vie de Christ en eux. Mais ceux qui connaissent le Seigneur, notre résurrection sera pour la vie éternelle, la vie pour toujours, une vie heureuse, pour toujours et toujours. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 24. Verset 24, dit, ensuite viendra la fin. Au moment de, ces de cette dernière résurrection, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance verset 25, on nous dit, car il faut qu'il règne, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça veut dire quoi Avant cette dernière résurrection, les gens vivent, meurent. Avant le temps, la période du jugement du grand trône, blanc, les gens naissent, meurent. Maintenant, à la, à la fin, quand Christ prendra le royaume et va subjuguer tous les ennemis, subjuguer même le diable, alors la mort sera jetée dans temps de feu. Personne ne mourra plus. Ceux qui seront à la droite vivront pour toujours. Ceux qui iront à gauche, ils vivront éternellement ceux qui sont trouvés dans le livre de vie, ils vivront éternellement. Et ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie mm, euh, seront jetés dans l'étang de feu. Et ils vivront pour toujours dans, cet étang de feu. À et la mort ne fera plus son travail habituel. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort en Somme, Somme 2. Parce que Christ régnera. Somme 2. Somme 2, verset 6. C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte, verset 7. Je publierai le décret, le décret que Satan, les démons et même le ciel et la terre et l'enfer ne pourra changer. Un décret qui est finalisé par l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Le Père a dit au Fils, Dieu le Père a parlé à Christ, le Fils de Dieu, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour possession. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Parce que les extrémités de la terre doivent écouter l'évangile, doivent se repentir, doivent croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés et ils seront l'héritage du Seigneur dans toutes les nations et maintenant les extrémités de la terre. Alors il nous dit dans le verset 9, tu les briseras comme avec une verge de fer. Ça c'est le règne, ça c'est sa royauté. Il régnera et il aura le contrôle pour toujours. Tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un potier. Voyons maintenant Luc au chapitre 1er, verset 31. En Luc 1, verset 31. Luc 1, 31. On dit, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là Criez-moi ce nom-là. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père verset 33, verset 33, on nous dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Apocalypse chapitre 11, 15. Apocalypse au chapitre 11, verset 15. Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette et eut dans le ciel de fortes voix qui disait, « le royaume du monde, tous les royaumes du monde, toutes les dominations de toutes les nations du monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il, Christ, et il, notre Seigneur, et il, roi des rois, et Seigneur des seigneurs, et il régnera. Dites-moi comment haute voix au siècle des siècles. Revenons maintenant à 1 Corinthiens 15, verset 27. Dans le verset 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Lui, lui le Père, le Créateur, celui qui, le Père qui contrôle tout. Il dit Dieu le Père, en effet, a tout mis sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ça veut dire quoi Il dit simplement, le Père a mis tout sous les pieds de Christ. Mais le Père qui a mis toutes choses sous les pieds de Christ n'est pas sous le Fils. Le Père n'est jamais sous le Fils le maître, le créateur, qui a créé toutes choses. Et il a mis tout sous les pieds du Seigneur, Jésus-Christ. Lui, le Père, ne vient jamais sous l'autorité du Seigneur Jésus. Comme il est le cas aujourd'hui, le Père dans la famille, qui remet tout sous la supervision, sous l'autorité, sous le contrôle de son enfant, lui-même, le Père, ne vient pas sous l'autorité, sous le contrôle de ses enfants. Et c'est la même chose avec le Père et le Fils, comme, comme il est le, c'est le cas des pères et des fils sur la terre. Mais il a donc mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Dans le verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors mis sous Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Comme le Père céleste a confié les anges, les hommes rachetés, les hommes rachetés, régénérer les, les croyants sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ, finalement Christ lui-même sera soumis au Père, obéissant au Père. Voilà pourquoi il dit, mon Père est plus grand que, mm, que moi. En ce moment, après que Christ sera venu régner, et nous aussi, nous allons ressusciter après lui en Philippiens 3, 20. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, notre assurance, notre style de vie est pour le ciel. Notre attente, c'est le ciel. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore sur la terre. Christ revient. Et parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes sanctifiés, et que nos trésors sont au ciel, notre, nos pensées sont au ciel, nos attentes sont pour le ciel. Nous anticipons la venue du Seigneur. Alors il dit que nous cherchons le Sauveur, le Seigneur Jésus que nous attendons. Voilà ce qui va arriver, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation, qui transformera le corps mortel, qui transformera notre corps terrestre, le corps qui est enclin à la maladie, enclin à la mort, qui est enclin à la faiblesse, ce corps terrestre sera changé et transformé et tu auras un corps nouveau. Tu auras un corps glorieux. Parce que Christ, par sa puissance, en ce moment-là, quand il viendra, il changera notre corps vil d'humiliation à le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir tout chose. Le moment viendra où nous serons comme lui comment le Saint Jésus-Christ était quand il est ressuscité des morts. la porte était fermée à cause de la crainte des Juifs. Jésus-Christ est entré sans même frapper à la porte et sans même ouvrir la porte. Ça, c'est le corps glorieux. Et il a dit à cette femme qui voulait le toucher, après la résurrection, il dit, ne me touche pas, je vais à mon Père et je reviendrai. Et ce même jour, il est allé et ce même jour, il est revenu et il est apparu aux disciples. Ça, c'est ce que le corps glorieux est. Les pensées de je vais être de l'autre côté du ciel. En pensant comme ça, tu es déjà là-bas. Je vais aller dans tel autre univers. En pensant seulement cela, tu es là-bas. Parce qu'il transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de, s'assujettir toutes choses. Capable de s'assujettir, capable aujourd'hui, parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout dans notre vie est assujetti sous lui au nom de Jésus et tout ce qui ne doit pas être là dans notre corps aujourd'hui, maladie, infirmité, euh, maladie, affliction, tourment, tout, quand nous invoquons le nom de Jésus, nous viendrons sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Il est capable de s'assujettir toutes choses. Deuxième point maintenant, Deuxième point, la justice des chrétiens régénérés. La justice des chrétiens régénérés. 1 Corinthiens au chapitre 15. Lisons verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Verset 30. Et non, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril Verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 32 si c'est dans, ces, dans, si dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ne vous y, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises associations, corrompent les bonnes mœurs. Verset 34, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. La justice des chrétiens régénérés. Verset 29. Verset 29. Autrement, que feraient ceux ils se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Alors Christ est mort et il a été enseveli. Il est ressuscité encore. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous êtes baptisé comme symbole et à la ressemblance de la mort de Jésus-Christ. Et vous êtes baptisé selon sa, pour sa mort. Alors si Christ n'est pas ressuscité des morts, pourquoi êtes-vous baptisé d'eau Pourquoi êtes-vous baptisé comme à, à sa mort et ressuscité, relevé encore dans une nouvelle force de la, de la vie ressuscitée Romains 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, comprenez-vous Il est mort. Il est revenu à la vie. Vous maintenant, la puissance de la résurrection a agi dans votre vie et votre vie est transformée. Vous étiez morts dans les péchés, dans les offenses. Maintenant, la nouvelle vie de Christ est en vous. Maintenant, vous venez au baptême d'eau et vous êtes baptisés en sa mort. Verset 4. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts. Il est mort. Il a été ressuscité des, morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et la Paul dit, tout cela n'aura pas de sens si Christ n'était pas ressuscité de mort. Mais il est mort, il a été enseveli et ressuscité encore. Notre baptême d'eau a de sens. Nous sommes morts avec lui nous avons été ensevelis avec lui et nous ressuscitons aussi en nouveauté de vie. C'est ça de sens à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Hein. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, a fait la, la vie charnelle, a été crucifié avec lui, la nature adamique, cette dépravation, ce vieil homme, le corps du péché, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous venons à nouveauté de vie. Le vieux est parti, le vieux enseveli. Maintenant, la nouvelle vie en Christ est venue. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Il fait une comparaison entre la vie de Christ et notre vie. La mort de Christ et notre mort spirituelle. L'ensevelissement de Christ et notre baptême. Maintenant, également, la résurrection du Seigneur et notre résurrection en la nouvelle vie. Revenons en 1 Corinthiens 15. Lisons le verset 30. 1 Corinthiens 15, 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril Verset 31. Dit chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a parlé de la mort littérale du Seigneur Jésus-Christ. Il, il a parlé de la mort particulière des croyants. Nous sommes morts au péché nous revenons à la vie en Christ par sa justice. Maintenant, il parle d'un autre, autre, type de mort. Il dit, chaque jour, je fais face à la persécution et je fais face à la mort probable chaque fois. Depuis qu'il a été converti à Damas, on voulait le tuer. La persécution. Ensuite, comme il est allé de ville en ville, on l'a lapidé par-ci, on le frappait par-là, et il a été pratiquement en péril pour sa vie et une mort probable à tout moment. Il dit, je meurs chaque jour, je meurs, je reviens à la vie, je suis pratiquement mort, mais je reviens encore et je fais l'œuvre du Seigneur. Vous voyez ce qu'il veut dire par là en 2 Corinthiens 4, verset 7. de Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 8. Verset 8, il dit, nous sommes pressés de toute manière. C'est ce qui voulait dire que je meurs chaque jour. Ma vie est en danger chaque jour. Ma vie est en péril chaque jour les Juifs et tous ces gens-là, et les païens également, qui s'opposaient à l'évangélisation, à la prédication de l'évangile, ils persécutaient chaque jour. Nous, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans, dans le désespoir. Verset 9. Verset 9 dit, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Verset 10. Portant toujours, portant toujours, quand il dit chaque jour, toujours, avec nous dans notre corps, la mort de Jésus. Ça, c'est la persécution. Pour afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Les coups, les fouets, la persécution. Nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Verset 12, verset Ainsi, la mort agit en nous la vie agit en vous. Il parle de ce qui devait endurer, mais n'abandonnez pas. Il a continué à prêcher l'évangile. C'est un exemple pour toi et pour moi, que lorsque il y a la persécution, lorsqu'il y a l'opposition et lorsqu'il semble que la liberté que nous avons est à, écoutée par la persécution, nous ne devons pas nous décourager, abandonner, n'allons pas abandonner pour dire, ah, ce n'est plus la peine, hein. la persécution est trop. Hein. Si l'apôtre Paul a enduré, toi tu vas aussi endurer. Je vais endurer. Voyez ce qu'il a dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Si c'est dans des vues humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Car demain nous mourrons. Vous savez, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont contre la résurrection ne comprennent pas. Si je ne croyais pas à la résurrection, comment est-ce que je pourrais aller à Éphèse et combattre les bêtes qui sont là-bas Paul, qu'est-ce que tu veux dire Est-ce que tu as, combattu les lions, les l'ours ou bien des animaux féroces Qu'est-ce que tu veux dire que tu as combattu contre les bêtes à Éphèse Voyons Jude chapitre 1. En Jude 1, verset 10 il va nous expliquer qui sont les bêtes. Jude 1, juge, Juge, Jude 1, 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et, ce et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. L'apôtre Paul parlait des gens, parlant des pécheurs, il parlait des blasphémateurs, il parlait des rétrogrades, il parlait de ceux-là qui ne croyaient pas en Dieu, qui s'opposaient à l'évangile et qui, qui combattaient contre le message qu'il prêchait. Ils disaient des bêtes brutes. Et j'ai combattu ces bêtes, ces brutes à Éphèse. Et s'ils m'avaient vaincu, et s'ils m'avaient tué physiquement. Bon, je ne suis pas soucié de cela, parce que je crois à la résurrection. Et dit, si je ne croyais pas la résurrection, je n'allais pas combattre ces bêtes, ces personnes bestiaux à Éphèse, ces personnes bestiales à Éphèse, ces bêtes qui s'opposent à ce qu'elles ne comprennent pas, même les savent, ceux qui connaissent naturellement. Voyez le verset 11. Malheur à eux, car ils, sont, ils ont suivi la voie de Caïn, les brutes, et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Les buts, les bêtes, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Les brutes, les bêtes. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, ces bêtes, faisant impudemment bonne chère. cherche à s'infiltrer dans l'église, cherche à s'infiltrer dans l'église. L'apôtre Paul s'est tenu contre eux. C'est un grand combat. Il dit, quand ils finissent avec toi, se faisant imprudemment, bonne chair, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruit, deux fois morts, déracinés. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils font profession d'être membres de l'Église, mais ils n'avaient pas la paix, la joie, l'amour et la patience et l'endurance. Ils n'avaient pas le fruit de l'esprit. Ils n'avaient pas la douceur. Ils n'avaient pas la, la bonté. Ils n'avaient pas la foi et la fidélité. Et ils n'avaient pas la douceur de Christ. Ils n'avaient pas la tempérance, la maîtrise de soi. Et l'apôtre Paul les a reconnus. Qu'ils viennent dans l'assemblée et se mélangent à l'assemblée du peuple de Dieu pendant qu'ils se pèsent impudemment sans crainte des vagues, des, nuées sans eau, des arbres de tombe sans fruits, deux fois morts, déracinés. Verset 13. Verset 13 dit, des vagues, des vagues furieuses de la mer rejetées ces gens-là, sont féroces, ils font ravage, ils rugissent, ils s'opposent au vrai évangile et comme rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres, quand ils sont vaincus dans telle assemblée, ils vont dans une autre assemblée. Quand on les domine encore là-bas, ils vont ailleurs parce qu'ils sont des bêtes et il veut combattre contre la vérité de l'évangile. Et l'apôtre Paul a dit, chaque fois que je me posais à eux, il n'a pas croisé les bras, il n'a pas pendu les bras pour dire qu'est-ce que nous allons faire, ils sont partout. Il a dit, je les ai combattus. Je les ai rencontrés à Corinthe, Corinthe, je les ai combattus. En fait, je les ai combattus partout. Dans les provinces de la Galate, je les ai combattus. Parce qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient détruire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, et les âmes ne seront pas sauvées. Les vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 au verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul dit, vous Corinthiens, votre, votre compagnie déterminera votre conduite votre association déterminera votre comportement. La mauvaise compagnie, ceux avec qui vous marchez, ceux avec qui vous interagissez, ceux avec qui vous partagez des idées, ceux avec qui vous êtes amis, ceux à, que vous consultez chaque fois, s'ils rétrogradent, vous allez rétrograder bientôt. S'ils sont pécheurs, vous serez aussi pécheurs bientôt. Si sont injustes, si toi es injuste, vous serez également injuste bientôt. S'ils ont abandonné l'évangile et qu'ils ne marchent pas par le standard, par les principes de l'évangile, bientôt vous serez comme eux. Ne vous y trompez pas. Ne dites pas, ah, je peux marcher avec eux, je peux parler avec eux, je peux interagir avec eux, je peux même raisonner avec eux et toujours rester sauvé, rester sanctifié, et toujours rester sain. et toujours rester constant dans le caractère de, de Christ. Tu te trompes toi-même. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. tu veux garder des bonnes mœurs et garder la conduite chrétienne, tu veux garder la vie de Christ, tu veux garder, maintenir vie juste, prête pour l'enlèvement, tu dois abandonner ces associations-là. Tu dois abandonner ces amitiés. Tu dois abandonner ceux qui te poussent à écouter la parole de Dieu et à oublier la parole de Dieu. Ils n'appliquent jamais la parole de Dieu dans leur vie. Et ils vont donc dérober la parole et les convictions de ta vie. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, verset 34. Revenez à vous-même. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Ne restez pas couché désespéré. Revenez à vous-même. Ne restez pas avec ces gens-là qui corrompent les bonnes mœurs et les bonnes et les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Je prie que ne permettons pas à la mauvaise compagnie, à la mauvaise association, à la mauvaise amitié ou le juge étranger de corrompre notre vie au nom de Jésus. En 1 Jean, au chapitre 3, verset 5, nous devons rester avec Christ et quiconque toute association qui ne vit pas comme Christ veut que nous vivons, nous devons les abandonner. Ils ne sont pas nos ennemis, nous prions pour eux, mais n'allons pas permettre, leur permettre de nous influencer, influencer nos convictions, notre engagement, nos conduites, notre consécration. En 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Or, ah, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Hein. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Hein. Petits enfants, que j'ai converti, croyant en croissance, petits enfants, membres du corps de Christ, vous qui êtes authentiquement sauvés, si vos noms sont écrits dans le livre de vie, si l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur que réellement tu es un enfant de Dieu, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Consistamment juste. Constamment juste. Heureusement juste. Courageusement juste. Si vous êtes enfant de Dieu, comme lui est juste, vous serez constamment juste. Consistamment juste. Courageusement juste si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas être juste. Parce que la majorité des gens dans le monde ne sont pas justes. Et si vous n'êtes pas courageux pour tenir, tenir votre fermeté, vous allez tomber de leur côté. Mais celui qui, qui pratique la justice constamment, de façon consistante, courageusement, est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Il peut faire du bruit, peut donner des témoignages fulgurants. Je suis sauvé, je suis membre de la plus grande église en ville. Je suis très proche au plus grand pasteur ministre de la ville. La vie, est ce qui compte les témoignages vides qui n'ont pas de racines et de consistance dans la vie chrétienne. Ces témoignages vides ne veulent rien dire. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela le Fils de Dieu paru afin de détruire les œuvres du diable. Je prie que toute œuvre du diable dans nos vies soit totalement détruite au nom de Jésus. Ah ah, vois, vois ta main là. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi Il n'aime pas pécher. Il est né de Dieu. La nature qui aime, qui désire le péché, cette nature est ôtée. Comme le poisson n'a pas de désir de nager, et l'oiseau, comme le poisson plutôt, n'a pas le désir de voler, parce que ce n'est pas là sa nature. L'oiseau n'a pas de désir, l'envie de nager, parce que ce n'est pas sa nature. Notre nature a été changée. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ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 Dis moi. La nature de Dieu te rendra victorieux chaque fois au nom de Jésus. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque, quel que soit son titre, quiconque, quel que soit son témoignage, quiconque quelle que soit sa personnalité, quiconque, quelle que soit sa, durée dans l'église, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Troisième point maintenant. En 1 Corinthiens, la résurrection dans les contrastes révélés verset 35, 1 Corinthiens 15, 35, la résurrection dans les contrastes révélés. La résurrection dans les contrastes révélés. En 1 Corinthiens 15, 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils Et avec quel corps reviennent-ils certains sont ignorants de la puissance de Dieu. Ils vont poser la question. Mais cette résurrection-là, ils ne comprennent pas. Quelle illustration peuvent-vous donner Verset 36. Hein. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il dit, quand vous regardez ce que les cultivateurs font, mettre la, semence en terre, il enterre, elle, la semence, elle meurt, et elle germe, elle pousse. C'est similaire à la résurrection dont nous parlons. Il dit, verset 37, Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, verset 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et de quand vous semez le grain, par la puissance de Dieu et par la bonté de Dieu, le principe de la vie vient et la semence est produite et se multiplie. Il dit c'est exactement comme ça avec la résurrection. En Jean 12, 24, Jean 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste, il doit mourir d'abord avant la résurrection. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits C'est une illustration euh, révélée pour soutenir la résurrection. Revenons en 1 Corinthiens 15, verset 39 maintenant. 1 Corinthiens 15, 39. Toute chair n'est pas la même chair mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Hmm. Céleste terrestre. Mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres. 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, il nous dit, il nous parle ici des différentes gloires, des différents aspects, la hauteur, l'éclat, la splendeur, la gloire des étoiles. il dit que c'est la même chose comparé à la résurrection. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Verset 44. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, naturel, il y a aussi un corps que nous avons maintenant, ça c'est le corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ça c'est le corps que nous aurons au moment de la résurrection. Il va briller dans la gloire, il va resplendir dans la gloire. En Daniel, au chapitre 12. 3 parlant de ceux qui ressusciteront des morts, la splendeur, la gloire, l'éclat. Verset 3 de Daniel 12, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je prie que tu sois là, au nom de Jésus. Revenons à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Hein. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce premier Adam, avec la nature humaine, avec le corps mortel, le corps qui est enclin à la mort, enclin à la faiblesse, et dit, ce n'est pas spirituel, mais Christ, le dernier Adam, comme il vient, et il vient avec la vie, et il vient avec une puissance de résurrection, une puissance qui rend la vie. Et ceux qui croient en lui, et comme nous nous attachons à lui, cette puissance de la résurrection va agir puissamment dans nos vies au nom de Jésus. Mais, le, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est Christ, est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel et tel est le céleste mort. Tel est le céleste, tel aussi, tels sont aussi les célestes. 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Christ revient. Et quand il viendra, son type de corps, c'est ce type de corps que nous aurons. La puissance, c'est ce que nous aurons et la puissance ultime hein, que ce corps aura avec ses capacités sur la maladie, sur l'infimité. Nous aurons un corps glorieux, un corps céleste. Hein. Et ce sera à toi et à moi et pour nous au nom de Jésus. Nous porterons l'image du céleste. Hein. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre heure viendra. Aujourd'hui, nous nous lèverons spirituellement. Ensuite, quand il viendra, nous, nous nous lèverons avec des corps glorifiés, comme lui aussi, au nom de Jésus. Spirituellement maintenant, nous sommes vivants. Ensuite, la résurrection des corps ressuscités, nous allons les posséder en ce moment. Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Lisons à partir du verset 1 En Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, nous sommes ressuscités avec Christ spirituellement maintenant. Il est mort, nous sommes morts avec lui. Il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui et ensuite il est ressuscité encore spirituellement. Nous sommes ressuscités avec lui. Et il dit, alors si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. verset 2 dit, Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, maintenant il veut parler de la résurrection, verset 4, il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je serai là. J'ai dit, je serai là. Quand les saints marcheront pour le ciel, après que les morts en Christ seraient ressuscités, ensuite, que les saints de Dieu sont enlevés et que nous aurons ce corps glorieux, tu auras ce même corps glorieux au nom de Jésus quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je prie que tu ne rates pas cet événement au nom de Jésus. En 1 Jean, chapitre 3, verset 1er. 1 Jean au chapitre 3, verset 1. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qui ne l'a pas connu. Bien, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dieu merci, nous sommes enfants de Dieu. Et nous ressusciterons avec lui. Nous serons comme lui. Pourquoi ne pas te lever, Dieu Seigneur Je vais être là. En ce jour-là, par le Seigneur